ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቼ፣ ከሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለዚህ ደቂቃ ሰዓትና ቅጽበት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ከምንም ነገር በላይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ስንጀምር፣ እያንዳንዱን ነገር ስናደርግ ከፊት ለፊት ማምጣት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው፣ ስለ እግዚአብሔር የሚገነዘብ ሰው በእግዚአብሔር መንገድ ይመራል፣ እምነት አለው። ሃይማኖት ወይም እምነት ያለው ሰው ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ እምነቱን በትክክል ጠንቅቆ የሚያውቅ ከሆነ በሰውነቱ ያምናል፣ ሰው መሆኑን ይቀበላል፣ ለሰው የሚያስፈልጉትን ወርቃማ ነገሮች ሁሉ ይወስዳል። ስለዚህ መጀመሪያ መጀመሪያ ያለብን እግዚአብሔርን በማክበር እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። በዓለም ላይ ከአስር ሺህ ያላነሱ ሃይማኖቶች አሉ። እነዚህ ሃይማኖቶች በሙሉ ስለ እግዚአብሔር ያስተምራሉ። የእግዚአብሔር መንገድ ደግሞ ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ አንድነት፣ ሰዎች ሊያደርጉልን የምንወደውን ሁሉ እኛም ለነሱ ማድረግ ወርቃማ የሆኑ በርካታ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ በሶስት መሰረታዊ ነጥቦች ላይ ለመናገር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ሳልናገር ወደዚህ ቦታ በመግባቴ ነግረህን ግባ ያላችሁ በርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ትልቅ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ሳልናገር የገባሁበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም እንደምታውቁት ተደራጅተው የሚመጡ የአናሎግ ወያኔ አባላት ሰዓቱን ካወቁ በህብረት አንድ ላይ ይዘምታሉ። ብዙ ሰው ደግሞ እነዚህን ሰዎች በመከተል ንግግሩን ከመከታተል ይልቅ ወደ አስተያየት ላይ የማዘንበል ጉዳይ አለ። አስተያየቱን በየትኛውም ሰዓት ማየት ስለምትችሉ ወደ ንግግራችን ንግባ። እኛ ሀገር ላይ እንዳለመታደል ሆኖ ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም የረቀቀ እጅግ በጣም የላቀ በአስተሳሰብ በባህል የዳበረ በሃይማኖት የከበረ በአብሮነት የኖረ ትልቅ ህዝብ ሲሆን ብዙ ጊዜ ፖለቲካውን የሚመሩት ሰዎች ግን ሹፍሮ እዚህ ግድም የማይባሉ እድር የረሳቸው ሰፈር የማያውቃቸው ቤተሰባዊ ህይወታቸው የተበላሸ እንኳን ለውጥን ሊመሩና የሀሳብ ልዕልና ሊያከብሩ ይቅርና ለተቀመጡበት ወንበር እንኳን ምን መስራት አለብን የሚለውን ነገር የማያውቁ እንደ ማንኛውም ተራ አክቲቪስት ፌስቡክ ላይ ተጠምደው ባልባሌ ነገርና ባሉባልታ የሚያሳልፉ እንደሆኑ ማሰብ ቀላል አይደለም። የሀሳብ ልዕልና ስንል የሀሳብ ልዕልና 110 ሚሊዮን በላይ ወይም ወደ 120 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አለ። የዚህን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ለይቶና አበጥሮ በማወቅ መፍታት የሀሳብ ልዕልናን ይጠይቃል። የመንደር ጎረምሳ ሆኖ የሰፈር አሳሰብ ይዞ በመካከለኛው ዘመን አሳሰብ ላይ ተቸንክሮና ተሰንክሮ ስለ ሀሳብ ልዕልና ማውራት በጣም ከባድ ነው። በሰፈር ፉክክር እንደ ገመሬ ዝንጀሮ ዳርና ዳር ቆሞ እንደ ነጭና ጥቁር ዝንጀሮ መንጋ ለይቶ በመሄድ የሀሳብ ልዕልናን ማምጣት በምንም ተአምር አይታሰብም። ለአመራሮች ብዙ ጊዜ መንገር ያለብን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግሮች እናንተ ሳይበላችሁ የምታኳቸው ችግሮች አይደሉም። ችግሮቹን አበጥራችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብላችሁ አይታችሁ እነዚህን ችግሮች በምን መንገድ ነው መፍታት የምንችለው ብላችሁ በጓዳዊነት መወያየት ሲገባ የመንጋ አለቃ ሆናችሁ ከስራችሁ የሚከተለው መንጋ ለማስደሰት ህሊናችሁ 110 ሚሊዮን ህዝብን ከኋላ ባለማየት በአርሶ አደሩ እጣ ፈንታ በጭቁኑ የከተማ ህዝብ የነገና የዛሬ ኑሮ በአብዛኛው ወጣት ህይወት ፊት ለፊት እንደ ጅብራ ተገትራችሁ ስታደናቅፉ ማየት ያሳቅቃል፣ ያሸማቅቃል። እናንተን አመራር ብሎ መጥራት በራሱ ያሳፍራል። አመራር ለውጥን የሚመራ ነው። በዘመነ globalization ውስጥ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ የሚያስብ ነው። እኔ አመራር የምላችሁ የሉላዊነትን ወይም የ globalization ን ዘመን ተረድታችሁ ኢትዮጵያ ያሉባትን ችግሮች ነቅሳችሁ አውጥታችሁ እነዚህን ለመፍታት ስትረባረቡ እንጂ በደራሽ ስራ ላይ ተጠምዳችሁ እንደ ተራ አክቲቪስት እየወረዳችሁ ስሜታችሁን ስታስተናግዱ ሳይ የእናንተ አመራርነት ለነገሩ መጀመሪያውኑ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸውን ሰዎች ኢህአፓ በላቸው። ቀጥሎ ከነዚሁ ጋር እኩል የሆኑና ጥሩ ጭንቅላት ያላቸውን ሰዎች ደርግ የያዛቸው። ከዚህ ውጭ ቆንጆ ጭንቅላት ያላቸው ደግሞ ገለልተኛ ሆነው ነገሮችን መመልከት ጀመሩ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንዶቻችሁ መታሰራችሁ አጀግኗችሁ። የታሰራችሁበት ዓላማ በራሱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መታገል ነው አይደለም? አስፈላጊ ከሆነ መወያየት ይቻላል። ለምን ዓላማ ስታገሉ ነው የታሰራችሁት ወደሚልም ጥያቄ ልንገባ እንችላለን እና መታሰርን እንደ ግብ አድርጋችሁ የምትወስዱ አንዳንድ ሰዎች እንዳላችሁ ስለማይ ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። ወደ ዋናው ነጥቤ ከመግባት በፊት ሀሳብ ልዕልና የሚለውን ለመጨረስ የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያው ችግር ጭንቅላቱ ላይ የወጣበት አንደኛ የውጭና የውስጥ ንግድን ብትመለከቱ የውጭ ንግድ ወደ ውጭ የምንልከው ኤክስፖርት የምናደርገው በየአመቱ የሚያድገው 20 percent ብቻ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናስገባው ግን import በየአመቱ ሰማንያ እጅ ያድጋል። አመራር ከሆንክ አቅጣጫ ሰጥተህ በየክልል ውስጥ ይሄ ሀያ በሰማንያ የሆነ አላስፈላጊ የሆነ እድገት ኢትዮጵያን የሚገድላትና የሚያቀጭታት እንዴት አድርጎ መወገድ አለበት? ይሄን ነበረ መምከር ያለብን። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት አለ። በየአመቱ አምና በተገዛበት የሸቀጥ ዋጋ ዘንድሮ መግዛት አይቻልም። ህዝቡ ላይ የኑሮ ውድነት አናቱ ላይ ወጥቶ እያናጠረ ነው። ይህን የኑሮ ውድነት በምን መንገድ እቀርፋለሁ ብለ ለማሰብ አትችልም። ምክንያቱም ጭንቅላት ውስጥ እንደ ዝፍት የተጋገረው አማራ የሚባል አንድ ማህበረሰብ ወይ ኦሮሞ የሚባል ሌላ ማህበረሰብ ወይ እንደዚሁ ማህበረሰብ ነው እንጂ ይህንን የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ላይ አድርጎ ታሪክ በሰጠው ወቅት ላይ መምራት የሚለው ነገር አታስበውም። ስለዚህ ሁለተኛው ችግራችን አንዱ የኑሮ ውድነት ነው። በዚህ ላይ ስትጽፍ፣ በዚህ ላይ ምሁራንን ስታወያይ፣ ችግሩ የሚወገድበትን መንገድ ስትፈታ አይታይም። በተአምራት የምትሄድ ሀገር ናት ይች ሀገር የኑሮ ውድነት። ሌላው ይሄ ገጀራ ይዞ ሚንጫ ይዞ ባንጋ ይዞ ዱላ ይዞ ሰው የሚገድለው ለምን እንደሚሮጥ የማያውቅ ላብ በላብ ሆኖ ከብብቱ መጥፎ ጠረን እያመነጨ በተቀደደ ነጠላ ጫማ ቦቲ ቦቲ እያለ የሚሮጠው ስራ ስላልፈጠርክለት እንደ ሰው እንዲያስብ ስላላደረግከው የሀሳብ ልዕልና ስላላመጣ ለምንድን ነው የምትሮጠው? ከፊት ለፊት ሄደ ወንድምን ገለኸው የምታገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ከሰው ደም ሀገር ታተርፋለች ወይ ብለህ ብትጠይቀው የሀሳብ ልዕልና ስራ የለ የለም። የዚህ ችግር ደግሞ አመራር የሚባለው መምራት ስላልቻለ ነው። የወያኔ ሌጋሲ አሁንም እየቀጠለ ነው። በሚያስፈራ መልኩ ሊቀጥል ነው። እንግዲህ በጣም አሳፋሪው ሰው በኋላ ላይ እመጣበታለሁ። በዚህ ወቅት ላይ አሳፋሪ ሀሳቦች የሚያነሳ ነው። ይህም በኋላ በደንብ እመጣበታለሁ። ሌላው ከኑሮ ውድነት ውጭ የስራ አጥነት ወጣቱን እንዳለ አስሮ ይዞታል። በቤተሰብ ላይ ሸክም ሆኖ ተቀምጧል። ይሄ የኑሮ ውድነቱን የበለጠ ያንረዋል። ስለዚህ የወጣቱን የስራ አጥነት ችግር በምን አይነት መንገድ ምን ምን አይነት ስራዎች ቢፈጠሩ ወጣቱን ብናሳትፍ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን የሚለው ነገር የለም። ስለዚህ ስትጽፉ፣ ስለዚህ ስትመክሩ፣ ስለዚህ ስትናገሩ፣ በበታችነት ስሜት ስትሰቃዩ፣ በጥላቻ ስትነጉዱ ካልሆነ በስተቀር አናያችሁ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? የሚያሳዝኑ ህፃናት አስራ ሁለተኛ ክፍል ጨርሰው ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ስራ ስላልሰጣችኋቸው የ16 የ17 የ18 የ20 የ21 ዓመት ልጆች በተለያዩ ቡና ቤቶች ውስጥ መንገድ ላይ ቆመው በመኪናችሁ ስታልፉ በመኪናችሁ ባትሪ ስትመለከቷቸው ብርሃን ልታዝኑላቸው ይገባል። እንደናንተው ቤተሰብ አላቸው። እንደናንተው ኑሮ ይፈልጋሉ። እናንተ በቪኤት እየፈሰሳችሁ፣ እናንተ ለቢሮችሁ ምንጣፍ እየተጨነቃችሁ፣ እናንተ ስለሚገባ ሼልፍ እያሰባችሁ ምን አይነት ሞባይል መያዝ አለብን እያላችሁ በመቶ ሺህ ብር ሞባይል እየተጣላችሁ እንዴት አድርገን ውጭ ሀገር የተለያዩ አይነት ፕሮጀክቶችን ቀርጸን ወደ ውጭ እንሄዳለን ብላችሁ ከማሰብ ባለፈ ለእነዚህ ልጆች አታስቡ። ይሄ ነብ ነው የሀሳብ ልዕልና። ይህን ማድረግ አትችሉም። ለስሙ ግን አመራር ትባላላችሁ። መንገድ ዳር ሰው አላሳልፍ ብለው ከፍተኛ የሆነ ልመና ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ አባዜ ሆኖባቸው ነው። አንዳንዶቹ ግን የሚበሉት አተው ነው። እነዚህን ለማኞች እንዴት አድርገን አደራጅተን ወደ ስራ ውስጥ አስገብተን ከእምነት ተቋማት ጋር ተነጋግረን የተለየ ሙዳየ ምጽዋት በእስልምና በክርስትና በፕሮቴስታንት እምነትም አድርገን እነዚህን ሰዎች አደራጅተን መቄዶንያን አረጋውያን እንደሚረዳ ሁሉ ለማኞችን እንዴት አድርገን የሀገሪቱን ገጽታ የሚያጠፉ ስለሆኑ እነዚህን መቄዶንያ አይነት ሆኖ ግን ራሳቸውን ሰርተው የሚለውጡበት የስጋጃ ስራ የሚሰሩበት፣ የሽመና ስራ የሚሰሩበት፣ የሸክላ ስራ የሚሰሩበት የተለያዩ ፕሮጀክቶች እንዴት እንፍጠር ነው የሀሳብ ልዕልና። አንተ መታ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ትላለህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን። በነገራችን ላይ ግልጽ ባለ ቋንቋ በብሔረሰብ ፖለቲካ የምትመራ ብቸኛ ደደብ ሀገር ደደቦች የሚመሯት ሀገሩ ደደብ አይደለም፣ ህዝቡ ክቡር ነው። ደደቦች የሚመሯት ሀገር ግን ኢትዮጵያ ናት። ደደብ የሚለው ቃል የመጣው እንደምታውቁት የከብት ቆዳ አለ ስጋ በሚገፈፍበት ጊዜ ቆዳው ሲነሳ ከስጋው ጋር ሲለያይ ነጭ ሆኖ አለቅ የሚለው ነገር ደደብ ነው። ስለዚህ የትምህርት ዓላማ ያንን ደደብ መደብደብ ነው። በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን በብሔረሰብ ካልተደራጀ በስተቀር ለውጥ አላመጣም ብለህ የምታስብ የድድብና ጥግ እንደሆንክ እዚህ ጋር በደንብ አድርጎ አስምሮ መምጣት የሀሳብ ልዕልና ነው ሀገሮችን እየመራ ያለው። በመላው ዓለም ላይ የባሪያ ደጋግሜ ነው የምናገረው፣ የባሪያ አሳዳሪ ስርዓት ነበረ። ተደጋግሞ ተነግሯችሁም እኮ አትሰሙም። በባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ውስጥ ሰው ይሸጣል፣ ይለወጣል፣ እንደ ተናጋሪ እንስሳና እቃ ይቆጠራል። ይሄ ስርዓተ ማህበር ከስሞ ፊውዳሊዝም ሲመጣ ደግሞ የመሬት ከበርቴዎችና ጭሰኞች በኦሮሞም፣ በአማራም፣ በትግራይም፣ በጉራጌም፣ በከምባታም፣ በሀዲያም በመላው ኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላይ ፊውዳሊዝም የሚባል ስርዓት ነበር። የኔ እንስሶች አሁን ያለንበት ዘመን ካፒታሊዝም ነው። ካፒታሊዝም ደግሞ በፍላጎት የምትበዘበዝበት ነው። የጉልበትን ዋጋ በምንም ተአምር ማግኘት የማትችልበት ስርዓት መብራት ስለጠፋ ነው። ይቅርታ ያው መብራት ቢጠፋም አጋጣሚ አዘጋጅቼ ነበረ ወዲያውን ራሱን እንትን የሚል እና ደብዘዝ ያለ መልክ የሚታያችሁ ለዚህ ነው። ያው አንዱ ችግራችን የመብራት የኤሌክትሪክ ቶሎ ቶሎ መቆራረጥ ችግር ነው። ላስገባው እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ችግር በሁለት ነገሮች አንደኛ እነዚህ ድኩማን በየቦታው የተሰገሰጉት ህዝቡን ለማበሳጨትና ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር ለማራራቅ ሆነ ብለው መብራት የሚያጠፉ አሉ። ሆነ ብለው ህዝቡ እንዲበሳጭ የወያኔ መዋቅር፣ የኦነግ መዋቅር በመንግስትና በእንትን መካከል እነዚህ ያሉት እነዚህ ሌሎቹ ደግሞ ዋናዎቹ መሪዎቻቸው አሉ የተሰገሰጉ ብልጽግና ውስጥ በሀሳብ ሌለና የማያምኑ። ስለዚህ መብራት በየጊዜው በየወቅቱ ነው የሚጠፋው። በጣም ይገርማል። መብራት አይጠፋም የሚል ነገር መንግስት በይፋ አውጆ ነበር። ነገር ግን ቦሌ መካከል ላይ ነው አሁን ያለሁት። ቦሌ መሀል ላይ መብራት እየደጋገመ ይጠፋል። በቀን ውስጥ አምስት ስድስት ጊዜ ሳይሄድ ቀርቶ አያውቅም። ይህንን መብራት እንዴት አድርገን እናስተካክል? የመብራት መቆራረጥ፣ ውሃ እንዴት አድርጎ ሰው ያገኝ? ቅድም ካልኳቸው በተጨማሪ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ቁጥር እንዴት አድርገን እንለውጥ? እነዚህ ናቸው መሰረታዊ ችግሮቻችን። እነዚህ ችግሮች ላይ የሚወያይ የለም። የሀሳብ ልዕልና ማለት እሱ ነው። የተለያዩ ነገሮችን refer አድርጋችሁ አጣቅሳችሁ እናንተ አመራሮች ናችሁና ወደዚህ ብትመጡ ሰው ወደዚህ መቀየር የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ነገር ግን እሱን እያደረጋችሁ አይደላችሁ ያላችሁት። እያንዳንዱ ነገር በምክንያት ማየት አትፈልጉም። አሁን እዚህ ጋር አንድ ምርጥ ሀሳብ ላንሳ። የራያ የወልቃይትና የጠለምት ጉዳይ ላይ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግልጽ ባለ ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች ከምንም ነገር በላይ አጉልተው ይህንን ያወጡበት መንገድ ምንም ሌላ እንዳይመስላችሁ በዚህ ዘመን እንደ ጥቁርና ነጭ በግ ሰው በገንዘብ እየተሸመተ ነው። በኑሮ ውድድር በገንዘብ እየተሸመተ ነው ያለው። የምናውቃቸው ትልልቅ ሰዎች እኮ በብር ነው የተሸመቱት። መረራ ጉዲና የወረደው በብር ነው። በቀለ ገርባ የወረደው በብር ነው። ህዝቅኤል ገቢሳ የሚጮኸው በብር ነው። ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኜ የሚጮኸው በብር ነው። በተገረፉበት ቦታ በተገረፉበት ቦታ ላይ በሬ ያላሰውን ትቶ ያኮላሸውን ይወዳል እንዲባል ወደ አኮላሻቸው የሚሄዱት በብር ነው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እስቲ የወልቃይት የራያና የጠለምትን ጉዳይ አጭር አድርጌ ላሳያችሁ። ከዚህ በፊትም አንስቸዋለሁ፣ ግን በሚገባ አሁንም ሰዎች ከሚሉት አንጻር መነሳት ስላለበት ነው። የሀሳብ ልዕልና በሚለው ውስጥ አብሬ ከነሷቸው ርዕሶች ጋር ማካተትም ይቻላል። ራያ ወልቃይትና ጠለምት በ1987 ዓ ም ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ወያኔ የገባው ግንቦት 1983 ነው። እንደገባ መጀመሪያ ያደረገው ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ራያን ወልቃይትና ጠለምትን በትግራይ ክልል ውስጥ አስገባ። እንግዲህ የበረት ከህገ መንግስት ጋር አያይዘ የምናመጣውም አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። የህገ ህገ መንግስቱ ችግር የለበትም የሚሉ ሰዎችም እየሰማን ያውም የህግ ሰዎች በጣም ሳቃችን መጥቷል። እሱም ላይ እንናገራለን። ራያ ወልቃይትና ጠለምትን ወሰደ። በምን ከህግ ውጭ ከህገ መንግስት ውጭ ህገ መንግስት ሳይጸድቅ እነዚህም ቦታዎች ጉልበትና ኃይልን በመጠቀም ወደ ራሱ ውስጥ አስገባቸው። ክርክር አልተደረገባቸው፣ ነዋሪው አልተጠየቀም፣ ፍላጎት የሚባል ነገር የለም። ወደ ራሱ ውስጥ አስገባቸው። አስገባቸው ብቻ አይደለም፣ እነዚህን የአማራ የነበሩ ቦታዎች ወደ አንዳንዱ የኦሮሞም ነው የሚል አይነት ነገር አምጥቷል። እንግዲህ ከህሊና ጋር የመኖር ጥያቄ ነው። መሀል ላይ እንደተቆርጦ ተቆርጦ ቀረ የኦሮሞ ነው ሌላ ነው። እሱን በስፋት ማብራራትና ወደ አላስፈላጊ ነገር ሁሉ ልንገባ እንችላለን። እሱን እንተውና በዋናነት እንምጣ። ይህን አደረጉ 87 ዓመተ ምህረት እነዚህ ቦታዎች ከግምት ውስጥ ሳይገቡ ህገ መንግስቱ አንድም የአማራ ተወካይ ሳይኖርበት አይተናቸዋል። አማራውን ሲያስገድሉ የነበሩ እነ በረከት ኤርትራዊ ነው። ሌሎችም በርካታ የምንጠቅሳቸው ሰዎች አማራ አይደሉም። በአማራ ስም የተደራጁ እኔም ተደራጅ ብለውኝ ስለነበር አውቀዋለሁ። አማራ ብለ ፋይሉስ ሙላ ሁሉ ብለውኝ ነበር አስታውሳለሁ፣ ለሁለት ዓመታት። ለማንኛውም ይሄንን ካስገቡ በኋላ እዚህ ጋር ህገ መንግስቱ በኦነግና በወያኔ ጸደቀ። የሀሳብ ልዕልናን ከህገ መንግስቱ ጋር ላያይዝ። ያ ከጸደቀ በኋላ እዚህ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ይማሩ ይላል። የአማራ ክፍለ ሀገር መሆኑን የጎንደርና የወሎ መሆናቸውን ለዘመናት ይታወቃል። ይህንን ከወሰዱ በኋላ አይደለም እነዚህ ማህበረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ ሊማሩ፣ በራሳቸው ቋንቋ ሊዳኙ፣ በራሳቸው ቋንቋ ሊያስተዳድሩ ይቅርና አማርኛ መናገር እንደ ጠላት ቪዲዮ አለ ብያችኋለሁ። share አደርግላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። አማርኛ መናገር እንደ ጠላት አስቆጥሮ ከአምስት መቶ ሺህ የማያንስ ሰው ተፈናቀለ። አንድም የኦሮሞ አክቲቪስት አንድም የኦሮሞ ፖለቲከኛ ይሄንን ለዘመናት ለኢትዮጵያ ህዝብ ታገልከው የሚል ካለ ፊት ለፊት ይምጣ። ለራስ ከሆነ የታገልከው ዛሬም ስለ ራስ ነው እንጂ ስለሌላው አትወጥውጥ። አይ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሁሉም ነው የታገልኩት ካልክ ስለ አምስት መቶ ሺህ ሰው መፈናቀል አውርታለ ወይ? በአስር ሺዎች ተገደሉ። ይኸው አሁን እንኳን እኳየን ማይካድራ ብቻ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ አልቋል። ሁመራ የጅምላ መቃብሩ ገና ተፈልጎ አይደለም፣ እዚህ ፊት ለፊት የሚታይ ነው። ሲወጣ ጉድ ነው የምናየው። የጠፉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የማምከን ስራ በከፍተኛ ቁጥር ተሰርቷል። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? አሁን በደንብ የምናሰምርበት ነገር አሁን አንዳንዶቻችሁ ልክ የሆነ ነገር እንዲመለስ የምትፈልጉት እዛ ውስጥ ምን ተደረገ ብለን እንመልከት። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚኖረው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ እንግዲህ እንደ በዚህ ቆሻሻ ህገ መንግስት መሰረት ነው የሚሄደው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ያለምንም ልዩነት አመራሩ አንድ ላይ ሆኖ ትዕዛዝ ሰጥቶ በትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አማራውን ገደለ። እንዳትዋሱ፣ መከላከያውም ተገድሏል። ማን የገደለው ማን ያጠፋው የሚለው ውሸት ላለማድረግ ሴኩቱሪ ጌታቸው ቁልጭ ባለ ሁኔታ በአርባ አምስት ደቂቃ መከላከያውን አፈር አስበላን ብሎ በአደባባይ ላይ ነግሮናል። እነዚህ መከላከያውን የገደሉ ሰዎች ተደራጅተው ገደሉ። አንድ አመራሩ ገደለ፣ ሚሊሻው ገደለ፣ ልዩ ኃይሉ ገደለ፣ ፖሊሱ ገደለ። የትግራይን ጸጥታ ሊያስጠብቁ የሚችሉት ሰዎች ደግሞ እነዚህ ገዳዮች ናቸው። አሁን አዲስ ነገር ቢቋቋምም ይሄ ህገ መንግስት እስካልተቀየረ ድረስ ስለዚህ እነዚህን ገዳዮች አምጥተን ማይካድራ ላይ፣ ሁመራ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት ላይ አምጥተን እንደገና እንረዳችሁ ብትላቸው እሺ የሚልህ የለም። አንዳንዶቻችሁ የምደነፉት መከላከያው በአማራ ጉዳይ የሚገባ መከላከያው ስለተነካ ነው ጣልቃ የገባው። እሱ የሀገርን ዳር ድንበር ማስከበርና ህገ መንግስቱ ማስከበር ነው ስራው። ከአማራ ጋር ቤጻ አይጋጭም፣ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል። ሄደህ እስቲ እዛ ቦታ ላይ ሄደህ የአማራን ልዩ ኃይል የአማራን ሚሊሻ ስታወጣ እናያለን። መተከል እኮ እያስገደልከው ነው፣ በቅድ በፕላን አለበለዚያ ማስቆም ይቻል ነበረ። አማራውን በየቀኑ የምታሳርደው በቅድ ነው፣ የኦነግ ስልት ነው። የኦነግን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ብልጽግና ውስጥ አሉ። ስለዚህ እንደገና እንድትገለው አንገቱን ለካራ የሚሰጥልህ ማንም የለም። አሁን ቦታው ላይ ይዘዋል። መፍትሄዎች ግን አሉ፣ አስቀምጫለሁ። እዛ ከተማ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ገለው ሄደዋል። ይሄንን እኮ የአይን ማኞች አሉ። መከላከያው ደርሶ ወዲያውኑ ተዘጋጅተው እንደው እንዳይባል immediately ጋዜጠኞች ሲጠይቋቸው ተናግረዋል። primary source የመጀመሪያ ደረጃ ታሪክ ምንጮች አሉ። ብለድ ኢዝ ዛን ወተር ደም ከውሃ ይወፍራል ብለ በደምህ ልታስብ ከዛስ በኋላ አሁን በትግራይ አዲስ ጊዜያዊ አስተዳደር ሊቋቋም ነው ተባለና ይህ ጊዜያዊ አስተዳደር ደግሞ እነዚህ ቦታዎች የትግራይ ናቸው የሚለውን አቋም ግልጽ አድርጎ አሳየ። ህጋዊ ፓርቲን የተባለው አረና ትግራይ ቁልጭ አድርጎ እነዚህ ትግራይ ናቸው አለ። ጭፍጨፋውን ሊያስቀጥል ዝግጁ ነው። ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና፣ አረና፣ የተለያዩ ፓርቲዎች እንዲሁም ትላንትና በበሉበት የሚጮሁት ውሾች ዛሬ ተገልብጠው ሌላ ነገር ሆኑ። ተሳስተው ታየን ቢናገሩ አሳያቸው ነበር። የእያንዳንዱ ፋይል ስላለኝ የእያንዳንዱ ፋይል የት የት እንደሰራ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ማህበረሰብ ቦታውን ያዘ። ትክክለኛ ቦታው ላይ መሆን ያለበት ነገር ከ1983 በፊት የነበሩና የተፈናቀሉ ሰዎች ቦታቸው ላይ ይመለሳሉ። ወደድንም ጠላንም። ትልልቅ ሰፋፊ የሰሊጥ እርሻዎች ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ባለቤት እንደሌላቸው ህንፃዎች ከኦሮሚያ ገበሬዎችን ነቅለው እንደወሰዱና እንደተመለሱ ቦታዎች ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ከአፋር፣ ከሶማሌ በስነ ስርዓት እነ ጀነራል ኳርተር ከሶማሌ ወጥተዋል። እነ ኮሎኔል ገብረዲላ ከሶማሌ ወጥተዋል። ስንጮህ ነበረ ደጋግመን ያልተናገርነው ነገር አልሆነም። አንድ ለሀያ ተደራጅተዋል ብሎ ዛሬ ፖሊስ ተናገረ። አንድ ለሀያ ተናግሬዋል፣ ጽፌዋለሁ፣ ገብታችሁት አንድ ለሀያ ተደራጅተዋል አዲስ አበባ ውስጥ ጭምር በክልል ጭምር ከአንድ ሰው ጋር የሚገናኙት። በይፋ ተናግረዋል፣ ጽፌዋለሁ። እዩት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ያዙት መሬት ይመለሳል ለገበሬው። መሬት ላራሹ እኮ ደርጋስ እንትን ብሎ ነበር። ህውሀት ፊውዳላዊ ሆና መሬትን ከአራሹ ቀምታ ደርግ መሬት ለአራሹ አደረገውን መሬት ለህውሃት ኩላኮች አደረገች። ኩላክ የራሻ ቋንቋ ነው። ኩላክ የመሬት ከበርቴዎች መሬትን ይዘው ሌላውን የሚነጥቁ። ስለዚህ ቦታው ላይ ይመለሳሉ ነው። እነዚህ ሰዎች ይደራጃሉ፣ ከተነቀሉበት ቤት ይወጣሉ። በመርሳ ካምፕ በተለያየ ቦታ የነበሩ ሰዎች በአስር ሺዎች ሱዳን ያሉ በመላው አማራ ክልል እንትን ያሉ ይመለሳሉ። እዚህ ጋር ገለልተኛ የሆነ ሰው ይገባል። ይሄ ሲደረግ ግን የአማራውም ስነ ልቡና አውቀዋለሁ፣ አይገልም የገደልክበትን ካልሆነ በስተቀር ገዳዮችን ከሆነ ለፍርድ ያቀርባቸዋል። ከዛ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ጸጥታው እየተጠበቀ የትግራይ ልጅ ትላንት እሱ ላይ ይደረግ ያልነበረውን አማራው ስለማይፈልግ ትግርኛ ቋንቋ የሚማርበት ትምህርት ቤት ተከፍቶ እየሰራ ትግርኛ ቋንቋ የመማር መብቱ ተጠብቆ በትግርኛ ሀሳቡን የሚገልጽበት ዴስክ ቆሞ ይሄ ተደርጎ በኮሚቴና በመሳሰሉ ተጠንቶ ይመለሳል ሲባል አደባባይ ላይ መጥቶ ከአንድ አመራር ጋር ወይ ከሁለት አመራር ጋር ባላችሁ ብሽሽቅ ከስር ያለውን በመቶ ሺህ ሁለት መቶ ሺህ ሶስት መቶ ሺህ ተከታይ እና መላውን የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ህዝብ ከግምት ባለማስገባት በተራ ሀሳብ ውስጥ የምጠመደዋላችሁ። ሲጀመር ህገ መንግስቱ አይደለም ችግሩ ያላችሁ ሰዎች የችግሮች ሁሉ ምንጭ ህገ መንግስቱ ነው። መጀመሪያ በብረት የከፋፈለን እኮ ህገ መንግስቱ ነው። ከሌላው ዓለም በተለየ መልኩ ሰዎችን በብረት የከፋፈለው ህገ መንግስቱ ነው። ኦሮሚያን አንድ ላይ ስላመጣ፣ አማራን አንድ ላይ ስላመጣ ህውሀት ውለታ ውሏል። የሚሉ ሰዎች በጣም ያስቁኛል። ወደ ታሪክ ሄደን ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። 1771 ላይ ሰበር ኩሳ በተባለው ጦርነት ከትግራይ የመጣውን ኃይል ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎና ጎጃም እንዴት ተባብረው አፈር እንዳስበሉት። አማራ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ውስጥ ቢኖርም ግን አንድ ነው። ኦሮሞ በተለያዩ ቦታዎች ቢኖርም ይሄው ዛሬ አንድ ሆኗል። ይሄ የትግል ውጤት እንጂ ወያኔ ያመጣው ችሮታ አይደለም ወይም ስጦታ አይደለም። የተወሰኑ አራት ወንድማማቾችን መሬታቸውን ቀምተ ወስደህ አንድ ግቢ ውስጥ ብታጉራቸው ችሮታ አይደለም። ያላቸው መሬት ከአራቱም ወንድማማቾች ቀምተ ወስደ ከሁለቱ ላይ ከአራቱ ወንድማማቾች ከሁለቱ ላይ ቀምተ ወስደ ከዛ በኋላ እሱን ለማካካስ አንድ ላይ ስላመጣቸው በቋንቋ ላይ የተመሰረተ በነገራችን ላይ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ከግምት ያላስገባ የኢትዮጵያ እንደውም ይሄ ህገ መንግስት አሁን እናንተ እንትን የምትሉት የአዲስ አበባ ልጅ ያውቀዋል ወይ? ብሔረሰብ በሚለው ውስጥ አከፋፈል ውስጥ የአዲስ አበባ ልጅ የምን ብሔረሰብ ተወላጅ ነው? የአባትና የእናቱ። ከዚህ በላይ አስቂኝ፣ ከዚህ በላይ የሀሳብ ሌልና ማጣት የለም። ብሔረሰብ የሚባለው definition እና ብሔር የሚባለው definition ምንድን ነው የሚለው ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገር ይላል። የአዲስ አበባ ልጅ ቋንቋ አማርኛ ነው። ስለዚህ አማራ ሊሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቋንቋ የሚናገር ይላል ብሔረሰብ። አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገር የአዲስ አበባ ልጅ የሚናገረው ቋንቋ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ አማራ ነው ማለት ነው። በህገ መንግስቱ ግን አማራ ነህ ብላ ብላችሁ አልወሰዳችሁ። ተያያዥ መልክዓ ምድር ያለው ይላል። የአዲስ አበባ ልጅ 20 percent አካባቢ ነው ኦሮሞ ያለው፣ ሰማኒያ percent ከኦሮሞ ውጭ ነው። ተያያዥ መልካ ምድር ያለው በሚለውም በብሔረሰብና ብሔር definition ውስጥ አይገባም። ብሔረሰብና ብሔር አንድ አይነት ናቸው። ልዩነታቸው ብሔር የተሻለ የምጣኔ ሀብት ደረጃ ላይ ያለ ነው። ብሔረሰብ ደግሞ ዝቅ ያለ የምጣኔ ሀብት በቁጥሩ ማነስ ያለ ነው። ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ትግራይ የሚባለው ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ብሔር ነው። ኩናማ ግን ብሔረሰብ ነው። ኩናማ እንዴት ተረግቷል እንቶ ርዕሴ ስላልሆነ ሳሆ ብሔረሰብ ነው። ትግራይ ግን ብሔር ነው። በአንድ ክልል ውስጥ ያሉትም በሁለት ስያሜ ነው የጠራቸዋቸው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ልጅ፣ የድሬዳዋ ልጅ፣ የቢሾፍቱ ልጅ፣ የአዳማ ልጅ፣ የሐዋሳ ልጅ፣ የአርባ ምንጭ ልጅ፣ የነገሌ ቦርና ልጅ፣ የአዶላ ልጅ፣ የሀገረ ሰላም የተለያዩ ከተሞች ልጆች በዚህ በእናንተ ህገ መንግስት definition ውስጥ የሉ። እንደገና አንድ ሰው ኦሮሞ ነኝ እያለ አባቱ እናቱ ቤተሰቦች ጋር ሲሄድ አማራዎች ናቸው፣ አጎት አክስት ምናምን ናቸው። ግን ምንድን የሚለው ኦሮሞ ነው የሚለው። ሌላውን አስቂኝ ነገር ልንገራችሁ። ኦሮሞ አማራ ክልል ውስጥ ብሔረሰብ ነው። ትንሽ ስለሆነ ኦሮሚያ ሲመጣ ደግሞ ብሔር ይሆናል። አባይን ሲሻገር ቅጥ አምባሩ የጠፋው 56 ብሔረሰቦችን አንድ ላይ የለበደና የደቡብ ብሎ ያቆመ ቅጣንበሩ የጠፋው ሀረሪ ትንሽ ቀበሌ የምታክል ቦታ ክልል ብሎ ያቆመ ቅጣንበሩ የጠፋው እንትን ነው። ስለዚህ የሀሳብ ልዕልና ስንል የህገ መንግስቱ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ይሄ ሰይጣን ህገ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ አንድን ህዝብ ብዙ ቦታ የሚከፋፍል ይሄ ህገ መንግስት ነው። መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው ብሎ ከገበሬ ላይ የግለሰብ እንዳይሆን እየነጠቀ እንደፈለገ የሸነሸነው ህገ መንግስቱ ነው። የኦሮሞን ገበሬ ከመሬቱ ላይ የነቀለው ህገ መንግስቱ ነው። የግል ስላልሆነ መሬቱ በፈለጉት መንገድ ለመንቀል እንዲመቻቸው ለህውሀት ኢንቨስተሮች መሬትን እየሸነሸነ ልደታ የነበረውን ሰው አብሮ እንዳይኖር ከተማ ለማሳደግ አይደለም። ቢሆን ቦታቸው ላይ ይመለሱ ነበር። ነባር ሰፈሮች አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ እንዳይነጋገሩ በአንድ ለአምስት ጠርንፈው በኮንዶሚኒየም ውስጥ በተኗቸው። የተለያዩ ቦታዎች ወስደው በተኗቸው። በእቅድ የተሰራ ነው። አንድ ኮንዶሚኒየም አንድ አካባቢ ከሆኑ ይተዋወቃሉ። ስለዚህ የአዲስ አበባን ማንነት የሚያጠፋ ያለምንም ማጋነን ግማሽ የሚሆነው ትናንት ዮናታን ተስፋ ረጋሳ ጽፎት ነበረ። በጣም ደስ ይለኛል። አንዳንድ ሀሳቡ ወደ ሰባ percent የሚሆን ሀሳቡ ይመቸኛል። የዶክተር አብይን ቤተሰብ ጠቅሶ የራሱን ቤተሰብ ጠቅሶ የተለያየ ነገር የራሱን ባይጠቅስም ያው በዛ ውስጥ አለበት። ውሁድ ማንነት ያላቸው ተረስተዋል። እኔ እናቴን ሁልጊዜ ጽፋለሁ ከጎኑ የደሱ ኦዳ ልጅ ብዬ እናቴ ደስ ኦዳ ናት፣ ኢልመ ደስ ኦዳ። አባቴ ገመቹ ለታ እያለ ነው የሚቀጥለው። አባቴ ብቻ አይደለም በእኔ ውስጥ ያለው ድርሻ። ሌላ ብሔረሰብ ብትሆን ኖሮ እናቴ ደስ ኦዳ የሌላ ብሔረሰብ አባል ብትሆን ኖሮ ሁለት ቤተሰብ ነው ያለኝ ማለት ነው። ስለዚህ የቱ ጋር ነው የምሆነው? እናቴን ነው ምክደው ወይስ አባቴን ነው ምክደው በአባት ወይ በእናት ነው የሚጠራው ካላችሁ በጣም በርካታ ምሳሌዎች ላቀርብላችሁ ይችላሉ። ስለዚህ የሀሳብ ሉዓላዊነት መጀመሪያ ውይይት እንዲደረግባቸው እነዚህ ሀሳቦች ወደፊት ለፊት መጥተው በሰከነ ሁኔታ በበሰለ መልኩ በተረጋጋ አንደበት በሚገባ ተነጋግሮ ማድረግ ሲገባ ከዚህ ውጭ ነው እየሆነ ያለ ነው። ጎበዝ አሁን የብልጽግና አመራሮች ተብላችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁንም በዚህ አጋጣሚ መመከር ያለባችሁ ነገር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በቡሃ ላይ ቆረቆር፣ በሚነድ እሳት ላይ ቤንዚን እየጨመራችሁ ነው። የሚያሳፍረው መከላከያው እየተዋደቀ ባለበት በዚህ ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ መከላከያው መሰከረ፣ ለጀግና ጀግና መሰከረ። ደርሶ የታደገው አብሮትም እስከ መጨረሻው ድረስ የተፋለመው ለድሉም መፋጠን ከፍተኛ ሚና የተጫወተው አንደኛ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአፋር ነው። በሌላ ነገር መጥፎ ሲሆን ከአማራ ጋር ታያይዛላችሁ ሊያዝ የማይችለውን ታሪክ። ሌላው ወደ ታሪክ ሄደን ካነሳን ችግር ነው። ኦሮሞ የት ጋር ነበር? ሀዲያ የት ጋር ነበር? ስልጤ የት ጋር ነበር? ጉራጌ የት ጋር ነበር? ትግራይ የት ጋር ነበር ካልን መቆሚያ የለንም። መቆሚያ የለንም። አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የእያንዳንዱ ማህበረሰብ መብት ተከብሮ እንዲኖር ማድረግ እንችላለን። ማንም ሰው ልሙጥ አሳሰብ ብሎ የኔን ብሔረሰብ ቋንቋ ተናገር ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። bilingual ባለ ሁለት ቋንቋዎች፣ multilingual ባለ ሶስት አራት ቋንቋዎች እንደ ስዊዘርላንድ የተለያዩ format ኦችን መከተል እንችላለን። ከዓለም የሚመጡ ልጆቻችንን ኮትኩተን በፍላጎታቸው የተለያዩ ቋንቋዎችን እንዲናገሩና እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን። እንግሊዝኛ በቅኝ ግዛት ነው በዓለም ላይ የተስፋፋው። በቅኝ ግዛት በሀገር ውስጥ አይደለም እንደ አማርኛ የተስፋፋው። ግን ዓለም እየተጠቀምበት ነው። የአፍሪካ ህብረት እየተጠቀምበት ነው። እንግሊዝ እኮ አውሮፓ ውስጥ ነው ያለችው። የአፍሪካ ህብረት እየተጠቀምበት ነው። ቋንቋ የመጨቆኛ መሳሪያ አይደለም። ሰባ ዘጠኙን ብሔረሰብ ሊያግባባ የሚችለው ቋንቋ ኦሮምኛ አይደለም። ለጊዜው እንዲያድግ ይደረጋል። ኦሮምኛ፣ ሶማልኛ እንዲያድግ ይደረጋል። ትግርኛ እንዲያድግ ይደረጋል። ለጊዜው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ አማርኛ በንግድ የቤተ መንግስት ቋንቋ ስለሆነ ከቦታ ወደ ቦታ በመንቀሳቀስ ወቅት ማህበረሰቦች ይገናኙበት ስለነበረ በደርግ ስርዓት ውስጥ ትምህርት ሲጀመር ስላሴ ጊዜ ሲጀመር በምኒልክ ጊዜ ሲጀመር ልክ እንደ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ አሁን ሰፊው ከአማርኛ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዝኛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዝኛ ነው ጎበዝ። ከዘጠነኛ ክፍል በላይ አማርኛ ወይ ኦሮምኛ እንደ አንድ ሰብጀክት ነው የሚሰጠው። በእንግሊዝኛ እየተማርን አማርኛ ሲሆን የሚጎፈንነን ወይም ደግሞ የአማራው አማርኛ ስለተናገርክ እኮ አማራው ከፍ አይልም፣ አማራው ዝቅ አይልም። ትልቅ ስህተት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ቃለ መጠይቅ የምታደርጉት ዶክተር አብይ በኦሮምኛ ብቻ ቢናገሩ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚሰማቸው። ከኦሮሞም የአዲስ አበባ ልጅ አይሰማቸውም። ከኦሮሞ ከተሞች አካባቢ አማርኛ በስፋት የሚነገርባቸው ቦታዎች አለ፣ አይሰማቸውም። ስለዚህ ሰማንያው ማህበረሰብ እንዲሰማቸው ዶክተር አብይ መናገር ያለባቸው በአማርኛ ነው። ይህን እውነታ ልትክዱት አትችሉም። እናንተም ፌስቡክ ላይ የምታባሉት በአማርኛ ነው። ለበጎ ብትጠቀሙበት ደስ ይለኝ ነበረ። በኦሮምኛ ብቻ ብጽፉ የሚሰማላቸው ኦሮሞ ነው። ግን ማጋጨት የምትፈልጉት ማህበረሰብ አለ። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ያለው ቀደም ብዬ የትግራይና የአማራ ማህበረሰብ አባላት በሚገባ መንቃት አለባችሁ። ኦነግ ካሉት ፕሮግራሞች መካከል አንዱ አማራና ኦሮሞን ማናከስ ነው። አማራና ኦሮሞን ማጋደል ነው። ማን ነው? አማራና ትግራይ አማራና ትግራይ የአማራና የትግራይ አመራሮች ተቀራረቡና ተነጋገሩ። የአማራና የትግራይ ልሂቃን ተቀራረቡና ተነጋገሩ። ሰፊ የሆነ የጋብቻ ውህደት መካከላቸው አለ። ከዚች ከምናወራት ራያ ወልቃየትና ጠለምት ባልተናነሰ ቁጥር የትግራይ ማህበረሰብ አማራ ክልል ውስጥ ይኖራል። ይሄ ጥያቄ የሚያስነሳ አይደለም። ጥያቄ የሚያስነሳ አይደለም። ከዚህ ያልተናነሰ ጎጃም፣ ባህር ዳር ውስጥ፣ ደብረ ማርቆስ ውስጥ ጎንደር ውስጥ የተለያየ ቦታ ወልዲያ፣ ወሎ የተለያየ ያለው የትግራይ ማህበረሰብ እዚህ ቦታ ካለው ይበልጣል። ስለ ሰፊ ኑሯችሁ አስቡና ምከሩ። እንዴት አድርገን ሁለቱም ማህበረሰብ ባለበት win win እናሸንፍ። ብልጣ ብልጥ ለመሆን የሞከሩ ናቸው ኦነጎቹ። ኦነግ መጀመሪያ አልሳካ ሲላት በጫካ ትግል ምንም ይዛ አታውቅም። ታውቃላችሁ፣ ጎጆ ቤት ይዛ አታውቅም። አልሳካ ሲላት ኦህዴድ ውስጥ እንግባ አሉ። መለስ አንዳንዴ ምንም እንኳን መርዝ ቢሆንም ጭንቅላቱ ግን ነቄ ነው። ሲፋቁ ኦነጎች ናቸው ያለው እውነቱን ነው እውነቱን ነው። የኦነግን ዓላማ ማስፈጸም ነው የሚፈልጉት ሁለቱን አባልተው። እናንተ መናከስና መባላት የለባችሁ። እነዚህም ቦታዎች ቁጭ ብላችሁ ያቸው ቁራጭ መሬቶች አይደሉም። ቁራጭ መሬቶች ቢሆኑ ኖሮ ይቅሩ ለምን አትሉም ነበር? አጉል መካሪዎች ከሚመክሯችሁ ቁራጭ መሬት ከሆነ በቃ ተገሎባችኋል። ሰው ድሮ በእነሱ ስር ነበር። አሁን አጋጣሚ በታሪክ አጋጣሚ የገዛ ሰዎቻችን በነበራቸው እብሪት ቦታቸው ላይ ሰዎች ተመልሰዋል። ስለዚህ ቁራጭ መሬት ነው። ይህን ቁራጭ መሬት ትተን እንዴት አብረን ኑር ይባል ነበረ። ለምንድን ነው የሚደልቁላችሁ ከበሮ? እውነት ቁራጭ መሬት ከሆነ የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ሲሰራ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ገባ ብለው ለምንድን ነው ኮንዶሚኒየም ካልወሰድን የሚል ትግል ያመጡት? ቁራጭ መሬት መሬት ከሆነ ወንዶ ገነት ያለውን በዚህ በሻሸመኔ በኩል ወደ ወንዶ ገነት ያለውን መሬት የኦሮሚያ ነው ብለው ከሲዳማ ጋር ለምን ይጣላሉ? ቁራጭ መሬት ከሆነ ቁራጭ መሬት ከሆነ ነጌሌ ቦረና ሶማሌ ክልል ይሄ ነው አለ። የዛሬ አስር ዓመት ሪፈረንደም ተካሄደ። በድምፅ ልዩነት ነው ሄደው። ለምን ቁራጭ መሬት ከሆነ ለሶማሌ ክልል አይሰጡም ነበር? ሞያሌን አሁን ሶማሌ እየጠየቀ ነው፣ ኦሮሚያ እየጠየቀ ነው። ሁለት አስተዳደር ተመስርቷል። የኦሮሚያ ማስተዳደር አለ፣ የሶማሌ ማስተዳደር አለ። ለምን ቁራጭ መሬት ከሆነ አይሰጡም? የሰው ሲሆን ቁራጭ መሬት ነው። ለምን ከቤት ቆርጠ አንዲት ሜትር ቤት ግቢ ውስጥ ቢገባ ቁራጭ መሬት ነው አትልም? በደንብ ነው የምንተዋወቀው። አንዲት ኢንች ወደ ግቢ ውስጥ ቢገባ ወደ ካርታ ነው የምትሄደው፣ ወደ ክፍለ ከተማ ነው የምትሄደው፣ ወደ ከተማ ነው የምትሄደው፣ ይግባኝ ነው የምትለው። የሰው ሲሆን ግን ቁራጭ መሬት፣ ራያ ነው ቁራጭ መሬት፣ ጠለምት ነው ቁራጭ መሬት፣ ወልቃይት ነው ቁራጭ መሬት። ስንት መቶ ሺህ ህዝብ የተፈናቀለበት ቦታ ቁራጭ መሬት ነው። እንዴት ቁራጭ መሬት ላይ የተፈናቀለው ብቻ አምስት መቶ ሺህ ይሆናል? ለአንደበታችሁ አርነት ስጡት። ሰው ባከበራችሁ ልክ ተከበሩ። በማያገባችሁ ውስጥ ለማጋጋል ካልሆነ በስተቀር አሁን ጀግና ጀግና የሚሏችሁ ሰዎች እንትን አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ታስቁኛላችሁ። ሄዳችሁ የሳቅ reaction ታደርጋላችሁ እነዚህ ሰዎች ላይ የሳቅ reaction ኑ like ኡን የትናየት ያበዛላችኋል። ወደ አንድ ሺህ የሳቅ reaction አይቻለሁ ዛሬ አንድ ቦታ ላይ ከአንድ ሺህ በላይ ምን ሞኝ ያደረጋችሁ? ባትነኩትስ? የሳቅ reaction ባትነኩስ ቁጥር እኮ ነው የሚጨምርላቸው። ሀሳባቸው የተወደደላቸው ይመስላቸዋል። ጀግና ናቸው ደግሞ እነዚህ analog ወያኔዎች በጣም አደንቃቸዋለሁ። የሚሰድቡትን የሚጠሉትን ሰው እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ከሄደላቸው ሊገሉት የሚፈልጉትን ሰው ተረባርበው like ያደርጉታል። ከዛ የእነሱ ሀሳብ ገዢ ሆኖ ይወጣል። ያሳዝነኛል። አንዳንዱ ማህበረሰብ ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ኃይል ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲቀነቀን፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲነገር በነፍስና በስጋ ተወራርደ ስትሄድ፣ እሱ ግን አጉል gentle ልሁን ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ይበሏችሁ። ኢትዮጵያዊነት ሰማንያውን ማህበረሰብ የሚወክል ነው። ጎሳዊነት ግን አንድ ማህበረሰብ ነው የሚወክለው። ምንም በለው ምን ጎሳዊነት አንድ ነው። ለምንድን ነው የሚያሸንፉን? የጎሳ ፖለቲከኞች የተደራጁ ናቸው። ንግግራቸው በጣም አግሬሲቭ ነው። ለዚህ ኮኖኛ አግሬሲቭ የሆን ነው። ተረጋግተን መናገር ስንችል ተረጋግተን በምናስተምርበት መንገድ ወይም ሚዲያዎች ላይ ቀርበን በምንናገርበት አግባብ የማንናገርበትና ወደ ስሜት የምንገባበት ትልቁ ምክንያት የእነዚህ ሰዎች አቀራረብ aggressive ስለሆነ ተናካሽ ስለሆነ ይህንን ለመምታት መጠቀም ያለብን defensive ሳይሆን offensive approach ስለሆነ ነው። የፌስቡክ ማህበረሰቡንም ስሜትና ፍላጎት ከግምት በማስገባት ነው። በጣም ይገርማቸዋል። መናገር ሁሉ ይከብዳል። አንዳንዴ በጣም ያስቸግራል። አሁን እየተከታተለኝ ያለው ሰው 630 ነው። ከስንት ተከታይ ከ 2 ሺህ ተከታይ መካከል እየተከታተለኝ ያለው 625 ነው። ታዲያ እናንተስ ብትሆኑ ከዚህ ከ617 ሰው ጋር አብረህ ቀጥል ብላችሁ ትፈርዱብኛላችሁ? ወጣለሁ እያልክ ትመለሳለህ ይላሉ። አንዳንዴ አላስችል ሲላችሁ ትመለሳላችሁ። አዝናለሁ።